Samba aqui na história Rumo à conquista, rumo à vitória Testemunhas as essas memórias é, Eu cheguei pra incomodar, vai ter que se orientar Fala baixo e não chora Ditadura não comanda nessa hora Minha barulha, free yourself, é história Você vai ter que me aguentar, vai ter que se misturar Ou cara atrás Cheguei essa é pra quem falava, lava, lava, lava, falava, falava, lava, lava, lava, lava, falava, falava, lava, lava, lava, lava, falava, falava, lava, lava, lava, lava, falava mal. Chega de falar, sintonize sua mente, eu vá embora. Seu discurso não vale nem de esmola Eu não vim pra te agradar, vai ter que me respeitar Sou um lacre da hora Sua ofensa fez nascer a minha história Só cuidado que teto de vidro história Olha a cabeça, uh, olha a cabeça, uh Cuidado com o que vai falar Essa é pra quem fala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala. sai pra quem vai.